bifo m kwuo ihe m chọrọ ikwu meenụ ka vidio anụnwa lutu nwanne anyị nwoke a na-akpọ Nonso Nkwa redio prezenta gwana ya na onye nwabụrụ ndị stageti ebe Hope Uzodimma nọ ịmara m na-agba afa ngwa gị ga dee na arụ aja <laughs> plan niile Hope Uzodimma ji achịm ya n'aka onye oshi ka ọwụ o oh, Hope Uzodimma nnekwu ekperima ifụrụ mgbe ọ bịara na mgbidi mmapụta bịa gwa ndị mmadụ ihe ọ chọrọ ime ọgba ọsọ leta ọ nachietakwa azụ yukwa stil chọọ ka o ya mgbidi the next target hope ụzọ dị mma bụ nonso nkwa and the plan o ji chọọ igbu nonso nkwa bụ by moto accident ọ ga-eji trela maọbụ big trọk wee mee moto ya atak ọnya bụ the next plan ya gwanụ nonso nkwa uche ya dị ya hope ụzọ dị mma ga-eme atak wit trela maọbụ trọk bu aja maọbụ nnekwu trọk bu aja apịga ọhịa de bikos ọ malụgo na anya ndị mmadụ dị ebe ọ nọ n'ebe nọ nso nkwa nọ so nọ by accident ka ọ ga-eyuzu mana chukwu agara ekwe na ị e ga-egbu nwanne anyị nọ nso nkwa uche gị dị ya hmm? eme ihe m ihe a hope ụzọ dị mma na art zi rambo n'imo steeti agbago m unu before na hope ụzọ dị mma n'onye ushi ka ọnwụ ekpiri maka ọnwụ o jegogo akwụkwọ ndị Facebook ụgwọ ikwuru ana maka hope ụzọ dị mma abandụ gị ọkwọ bunyere ha ego ngwa na-ene anya ka ngosi unu ihe a bụ this day newspaper Nigeria this day newspaper Nigeria eh it here Shocking, Uzodinma declares free marriage between Fulani settlers and Imo ladies. Okay? The same page bụ ya o. Ọbịa ebe a, ọ sị here sị plateau violence doctors suspend strike due to overlapping emergencies. Now, dị ihe a, the same page ka ọ nọ But Facebook agwara anyị na this plateau issue is not fake. but facebook na-agbazi ya about hope ụzọ dị mma that is fake unu amakwa e, e, e, ekwe a na-akụ obunyego ha ego hmm? mgbe na anya na n'anya oluo na omume onye agba n'ọsọ ihe a bụ about the news epostulu na facebook na facebook kuchie ya si na false information The same false information was checked, checked in the another post by independent fact checkers. Is a lie. Fact checkers. Gaban on the fact checkers, Facebook. see the Jenny journey most states, na nke kewan anyị nwoke anụnwa. Ka amalụ ma ọ bụ the truth ka fake information. Kedu ya? Kee ya, Ugochinyere. kedu ya kedu ya kedu ya na enyi ya Ugo Chinyere Hope Uzodimma agagaga mụọ obi ya ọkụ jụọ n'ụwa Facebook ma ọ bụ false information ka nke a wokwu ka ị malụ who is ka onye dị in charge of security na Imo State Hope mma, onye nwa jem onye ọkụ ee insecurity dị n'Imo State ọ Hope mma nyanwa create lie Imo State was peaceful during the time of eh, Rochas Okorocha during the time of eh, kedu ihe a na-akpọ ya bụ Emeka ihe Ihedioha till Hope Uzodimma bịa violent bido ọ bụ na igburu m mgbu obi because o si back door wee bata onye oshi ka ọwụ this guy na-abụ nwanne anyị nwoke bụ Ugochinyere amụ onye bi ya ọkụ gbuo nwanne ya nwoke ndị Igbo ebe ka unu nọ na na ya anya o gaanụ jụọ Facebook ndị ma asụ oyibo deelụnụ Facebook jụọ onye ma nke anụnwa ọ bụkwa first information ka ọnwụ maka ọ na-ebe onye ọbụla n'anya na-ekwu ya ịfụlụ ya ị na-afụ ụlọ ịfụrụ ka ụlọ na moto na-enwu ọkụ ihe a bụ be ugochi nyere ịfụlụ ya ịfụlụ ya ụnụ na-afụ ya ụnụ afụlụ ya kedu onye nwụrụ ka onye ọ chọrọ ugochi nyere because na nyere na-atụ ya mmehie n'iru hope ụzọ dị mma chọrọ ịga gbagbuo nyere the next target bụ Nonsonkwa radio presenter ihe that guy na-ekwu na-enwe hope ụzọ dị mma eji m information ya hope ụzọ dị mma in fact eji gị n'aka ama m ihe bụla ị chọrọ ime I know anything ị chọrọ ime onye oshi ka ewu ya retif iwu onye oshi iji ide imo steeti wee chọọ ka ịdịstrọị gị imo steeti oredi ihe ka i wee rigi ka itinye onye ọbụla ụjọ na-arụ nwanne egbe anyị nwee na-agba hope ụzọ dị mma ị makwa ndị iwu ndị igbo nwanne ya agbakọta egbe ike gwụgo ị ga-agbagide egbe n'imo steeti na-agba ọsọ n'ọkpa gị for how long ka ị ga-agba egbe anụnwa ndị ifite ụkwa n'imo steeti ịchụgo ha ha niile amaga Ezai ma ndị nata Imo e, Enugu steeti ma ndị nata Anambra steeti ma ndị je na Abakaliki na Ebonyi steeti ma ndị na-alụ Lagos rapụ nna ha gbafuo because of hope ụzọ dị mma maka na ịbatalụ ọchịchị wit n'azụ backdoor wee na-ajụ ndị na-achị ndị igbo ndị ọha na eze ndị igbo ebee ka nọ ebee hope ụzọ dị mma ji wee tọọ nụọ na-atọ n'ala igbo upside down egwu ya ọsị gị na ọha nwe makwa na a na-atụ anyị ụjọ ana igbo makwa na a na-atụ anyị ụjọ n'ala igbo onye ka ewukwanụ kedu onye ewu hope ụzọ dị mma nwanne ị ga-agbakọta egbe ị ga-agbagide egbe n'ụwa isi n'egbe na ọkwa egbe anụ na ị na-agba n'Imo steeti egbe a ga-egbu gị o nwere ihe ọzọ nothing gị nwa ga-eji ndị otu gị ga-ejikwa aka ha were egbe gbagbuo gị because mbọ onwe ihe a ka ị ga-abịa igbugide one day now you are bodyguard igbuo onye bodyguard gị ji egbe na-eche gị nche igbuo mama ya maọbụ igbuo nwanne ya onoyi nli ebe a maka ọ ga-ewere egbe tụkwasị gị n'isi gbagbuo gị nke ga aga <laughs> iche na mgburi egwu hopu ụzọ dị mma ọ nwere ihe melụ nọ nso nkwa jidenụ hope ụzọ dị mma ọ chọọ iji moto wọk wee wee krọsh ya hope eh, eh, nso nkwa nso nkwa dị a following you a na-efolo ha gị a na-efolo gị ma iburu moto na-aga ha chọọ iji asidenti wee memina gị mana chineke nna bi n'igwe ọ egwu gị ga-egbukwa onwe ya ndewonu onye nụ ya ka alụ nwanne ya hope ụzọ dị mgbe distrọy igobe anyị mana ka m gwakwa unu ọkwa unu juru n'ime ọhịa na APC kposara unu n'ime ọhịa ka unu dịrịa distọbụ ndị chọọ ịtụ vootu maọbụ anyị nwa na-eme ihe biafra we don force you to join we don force anybody ọ bụrụ na ị na-eme ihe politiks good luck so that ka ịrapụkwa anyị ka anyị na-eme ihe biafra anyị na-eme release elu na anyị Nnamdi Kanu that is all ọ wụrụ na ị nwere onye Igbo wee febe ndị APC maọbụ PDP maọbụ APGA maọbụ Labour parti na-eme something ị gadị aga gbara egbe ndị Igbo ka ị na-egbu rapụ ha ka ha jiri aka ha meela onwe ha ihe ha chọrọ ime ihe a na ọnọdụ ka ọnọdụ ka ihe anyị na-aba gain anyị nwe nwere biafra o nwere ndị kwetalụ na biafra nwee ndị na-ekwetarọnụ it is your job your duty to prove to them the reason why biafra ga-eji wee melie ọ bụrụ banye igba egbe ọ bụrụ banye ịnụ ọgụ if you know how to brainwash or whatever way iji chọọ prove the proof, prove olu the person the reason why iji prefer biafra dere onye naijiria prove olu gị ihe o ji prefe naijiria ọ bụrụ ịgba egbe ọ bụrụ igbu ụmụnna ya ọ bụrụ ịdị egbu nwanne gị ya banye gị n'isi onye bunyelu gị egbe ka ije gbagbube ndị na-eme ihe pati you stupid ị ga-agbugbu ụmụnne gị have you forgotten na etu a nwa na onwe gị nọ na some of us na onwe mgbe anyị na-ekwetara n'ihe Nnamdi Kanu na-eme telu Nnamdi Kanu prove to us like mụnwa the first day nụrụ onye I will the thing wee ebe wee prove me by Lucas on him, proved then I accepted and I followed him. Or then you go, nobody paid the or rather more than the ego did. And they would take gominate and the struggle. So on your brother them here party. Don't kill anybody. We are not against let them do their party stuff. And we do our Biafra. That's all. nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ so ọ bụrụ na ebunye gị egbe ka ije gbuo ụmụnne gị malụ na ogburu nwanne ya wụrọkwa odogwu unu na-ezuzu ihe a unu eburucha na egbe na-anọdụ n'ime ọhịa chelu mbọsị ya ebiri elekshọn ka unu bido kpọgbube ndị mmadụ ịpụta ebe ndị mmadụ gbakọ ya atụ votu na gbara egbede aka ipob anọrọpụ ya aka nna anị ka na-anọrọpụ ya all those ones na-ebu flag pụta sị gị e, e, nkenwa e, na nkenwa mere nkenwa mere aka nna anị ka na-anọrọ ya aka ipob anọrọ ya onye chọọ ime ihe elekshọn good luck then anyị nwa na-eme ihe biafra good luck onye gbuna nwanne ya spirio argument anyị bụ ndị biafra merie anyị enwelụ biafra anyị unu melie unu enwelụ naijiria unu finish ndewonu gwanụ na nso nkwa redio presenta agụmabụ hope ụzọdịmma na ọ na oseligo people unu efolie but ọmarọ they following him ihe m ji akụ ihe a ka ekwe ha chọọ iji moto krọsh anya onye nwa bụ etu ha si chọọ ime mmiri because ha ma na agba anya egbe na amalogoro hope ụzọdịmma na achọ ime by accident ndewonu hopu ụzọ dị mma ịwụta ata ị na-eme na ị na-agba egbe na ị na-agba egbe nwanne ịbụ na ife ilu onye ịbụ dragọn jee fesi ndị fulani na-eripụ ụmụnne gị ife ilu onye ịwụ dragọn gaa fesie ndị bịara iwere ana nna gị ndị na-enslave gị ọ bụrụ ịbịa na-egbu n'ebe na-ewu hard man na-agbagbusi ụmụnne gị hopu ụzọ dị mma iwu otele iwu otele nnekwu otele ka iwu iwu mugu eche m na ọ ga-eme anụ ka iwu sef ibi mugu ị na-agbagbusi ụmụ nwaanyị na-ele ihe n'ime ahịa ife iruo na iburugo kingdom tee ka zuo ike nwoke m ma gị na ndị otu gị unu wu nnekwu otele ka na-egbu ndị aka ha dị ọcha ndị bịara idozi ana nna ha unu na-agbagbu ha jọ because wan to be in charge nwanne fọ ha long gị ga-agba ịgba ị ga-agbagide egbe ike egbe agwụ gị ọ na ndị Igbo ọfụma na-agba egbe onwe mgbe ịgba anụ nwa elu nwanne ebe ọ bụla ị gbara ujere ịgba e sotebe gị da idiot